ඒක ළමයෙක් හෝ වැඩිහිට කෙනෙක් විශේෂෙන් ළමයි පැය දෙකක් දවසකට ඕන්න එහෙම බලනවා නම් පැය දෙකක් බැලුවොත් ඔප්පු කරලා තියෙනවා කොකෙන් බීපු මිනිස්සෙකුට සමාන ගානට මොලේ නාස්ති වෙලා යනවා. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ න්‍යෂ්ටික වෛද්‍ය ඒකකයෙන් මේ ලංකාවට දායක කරා මාවනැල් ඉස්පිරිතාලය සහ ගම්පොල ඉස්පිරිතාලය අරගෙන ඉපදෙන හැම ළමයක්ගෙන්ම එක ලේබින්දුවක් පරීක්ෂා කරොත් කකුලෙන් පොඩි ලේබින්දුවක් කරන් පරීක්ෂා කරොත් කියන්න පුළුවනි මෙයා ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙයිද ඕලෙවල් පාස් වෙයිද ඒලෙවල් පාස් වෙයිද රටට වැඩ වැදගත් පුද්ගලයෙක් වෙයිද නැද්ද කියන එක. එහෙම බැරි නම් ඒකට තියෙන්නේ සත දෙකක් යන පෙත්තක් දිනපතා පටන් ගන්න ඕනේ තයිරොක්සින් කියන පෙත්තක්. සියලුම දෙනා මතක තියාගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදෙන හැම දරුවෙක්ගේ වගේම පළවෙනි සතිය ඇතුළත පුළුවන් නම් මේක චෙක් කරන්න. නොමිලේ මේක ලැබෙනවා දැන්. ඒක හැම රජයේ රෝහලකම තියෙනවා. එහෙම කළොත් මේ වගේ අනාගතයේදී ආබාධිත කට්ටිය ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ.